Mami, mira a los ojos, se nota que estoy todo roto Mami, mira a los ojos, hace tiempo que extraño tu tato. Mami, mira mal los ojos, dilatado rojo mirando tu foto Mami, mira a los ojos, jeva, mira mal los ojos Mami, mira a los ojos, se nota que estoy todo roto Mami, mira los ojos, hace tiempo que extraño tu tato. Mami, mira mal los ojos, dilatado rojo mirando tu foto Mami, mira a los ojos, jeva, mírame los ojos Ey, mami, estoy muerto en vida, ley, ey esa puta quieren ser mi rey, ey. ¿Cómo van a partir mi fe, ey, ey? Mami, CG, los lo maté. Veo tiramos un call, sabes que en cinco estáis Me esperan baby doll, te gusta como soy. Nunca otro como yo, que te lo hago tan cabrón. Wow. Ese no es un cabrón, wow. tiene miedo, es un bacán. Mami, tus ojos dicen que te has hecho medida pa' mí. extraña que estás hagas gemir, que siempre te va a venir a encontrar, aunque lo intentes más Otro que sea igual Mami mira mal los ojos, se nota que estoy todo roto Mami mira mal los ojos, el tiempo que extraño tu toto Mami, mira mal los ojos, dilatado rojo mirando tu foto Mami mira mal los ojos, mira mira mal los ojos Mami mira mal los ojos, se nota y estoy perdido Y esto está encendido Quieren parecerse, no tiene lo mío Me hubiste la envío, jefa, dale gas Aún recuerdo tus ojos dado vuelta pidiendo Ya no me aguanto la gana de comerte entera mi cama suele allí el drama Aunque trato de ocultarlo, tu cuerpo me extraña, me llama y grita que me Mami, mira mal los ojos Se nota que estoy todo roto Mami, mira a los ojos Hace tiempo que extraño tu tacto Mami, mírame a los ojos Dilatado rojo mirando tu foto Mami, mira a los ojos yeah, mírame a los ojos